Ah, ja graves. Doncs ja sabeu qui som, no? Soc Bruno Oro, el cristian del corazón de la Ciutat. El de Polònia. Vamos, gràcies. Doncs jo estava gravant un gag de Mateo Prados, no? I tenia que dir... Mas i Durant se separen, però els de Convergència volen pactar amb els de Ciutadans, que pel nom quedaria algú se Se semblan tatatartamus. Para otra banda, Aceves volpe un particulamentari. Em sembla que no ya estamos de acuerdo escuchemos Oye, Oye, Aceves, ¿qué piensas de que Mas y Durán se separen? Bueno, pues yo pienso que está muy bien, ¿no? Si son gays, pues que se divorcien porque no me gustan los homosexuales. Viva tío este, España. Ah, no. Y si son catalanes y de ETA, mejor que se divorcien. Porque mejor, ¿sabes? Y además, viva España, ¿sabes? Y yo me estoy volviendo loco. Que hable otro, yo me voy. A... Ya está. Eso ya se acaba. No, eso ya septiembre, después de la publicidad. Gracias. Bye, bro. Gracias.